ဘဝမှာအရေးပါသည့်ကိုခြင်းတရားနှစ်ပါးတရားဒေသနာတော်ဘဝရလာတဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့တရားကို လိုက်နာကျင့်သုံးမိဖို့ အရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့သာအချိန်ကုန်ပြီးမနေမိဖို့တတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ရှိသွားကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆန်းစစ်လေးလာပြီးရလာတဲ့ဘဝမှာအဆိုးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဘဝမျိုးမရဖို့မိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြရမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကအမှန်မှချီးမားတယ်။ဘဝရတဲ့အခါမှာ ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာအမြဲတမ်းနှစ်ခုတွန်တွဲပြီးတော့သာနေတာဖြစ်တယ်မလို့ရမှာနဲ့လို့ရမှာမလို့ရမှာကိုရှောင်မှုနဲ့လို့ရမှာလို့ဖို့မလို့ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်လို့ဟောကြားတာပဲဖြစ်တယ်လို့ရမှာကြတော့ကုသိုလ်လို့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်အေးကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဘာသာတရားလို့လဲစိတ်ထဲမှာအောင်းမိမသွားနိုင် ဒါကသဘာဝတရားလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ကိုစားတဲ့အစားအစာသည်ပင်လေမစားရမယ့်ဟာနဲ့စားရမှာနှစ်ခုရှိတာပဲလေနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုခန္ဓာနဲ့မသိလျော်တဲ့အစားအစာဟာမစားရမယ့်အစားအစာကျမရေးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့အစားအစာမျိုးကစားရမယ့်ဟာမစားရမယ့်ဟာနဲ့စားရမယ့်ဟာ ဒီနှစ်ခုခွဲခြားမသိပဲနဲ့မစားရမယ့်အစာကိုစားတယ်စားရမယ့်အစာကို မစားပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလက်တွေ့ပဲเนาะကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးတွေလည်းပဲရင်ဆိုင်ရမှာပဲထို့တူပဲစိတ်แท้ကမတွေးသင့်တာနဲ့တွေးသင့်တာနှစ်ခုရှိတယ်အရာခသိမ့်ဟာ ခွဲခြားစိတ်ပြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ခြုံငုံပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုံးတင်နာနဲ့လုံးတင်နာလို့ပြောရတာအဲ့ဒါကိုထပ်ခွဲပြောမယ်ဆိုရင် မလုံးတင်နာနဲ့လုံးတင်နာဆိုထင်မယ်မတွေးတင်နာနဲ့တွေးတင်နာမပြောတင်နာနဲ့ပြောတင်နာမလုံးတင်နာနဲ့လုံးတင်နာလို့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဒီ action လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ ကာယကံဝစီကမနောကံဆိုတာရှိတာလေဒါစားလို့ပြောလို့သာကာယကံဝစီကမနောကံပြောတာမနောကံဆိုတာတွေးတာကြံတာကိုပြောတာဝစီကံဆိုတာနှုတ်ကထုတ်ပြောတာကာယကံဆိုတာကိုယ်ထိလက်ရောက်လှုပ်တာအဲ့ဒီသုံးမျိုးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဘဝမှာအဲ့ဒီမှာကိုသိဖို့ရပါတော့ဆိုမတွေးသင့်တာ ဘာလဲတွေးတဲ့နာကဘာလဲမပြောတဲ့နာကဘာလဲပြောတဲ့နာကဘာလဲမလုံတဲ့နာကဖေးရလဲလုံတဲ့နာကဖေးရလဲလို့ဆိုမိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်စွာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုပါစို့တတိနားလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ငယ်ရွယ်လို့မသိဘူးဆိုရင် အမေရှိတယ်အဖေရှိတယ် ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိတယ်ပညာရှိတွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေရှိတယ်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမကွဲပြားဘူးမခွဲခြားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါခွဲခြားလူလောကကြီးဟာရှင်ကြီးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီကွဲပြားခြားနာချက်တွေဟာရှိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်မလုံးတင်တာလုံးရင်ကဲကြတယ်မပြောတင်တာပြောရင်ကဲကြတယ် မတွေးသင့်တာတွေတွေးပြီးတော့တွေးတာကြတော့လူမသိဘူးပေါ့နော်မတွေးသင့်တာတွေးတာကြတော့လူမသိဘူးသို့တော်လူသိတာထုတ်ဖို့ပြောပြီးဆိုရင်လူသိတယ်ကိုဒီလျောက်လုပ်ပြီးဆိုရင်လူသိတယ်အပိဇံကမပြောဘဲနဲ့လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ပြောတာလေအပြောပဲလို့ဆိုအောင်ပါဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကို စာနဲ့ရေးပြောတာရှိသလိုပဲ Facebook ထဲမှာရေးတာတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကပိုးကျဲလာတယ်ရှင်းတော့ကတော့ကိုပြောတဲ့စကားပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ကိုနားမှာနားထောင်တဲ့တူဒီက10ဦးလောက်ပဲကြားမယ်ခဏခေတ်တော့ Facebook ထဲကတက်ပြောလိုက်ရင်တော့နောက်က live လုပ်တဲ့လူတွေတို့ comment လုပ်တဲ့လူတွေတို့ပြည့် ရှင်လုပ်တဲ့လူတွေတို့နဲ့ဆိုသိမ့်ချီပြီးတော့10မိနစ်10စက္ကန့်အတွင်းမှာသိမ့်ချီဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုပြောဆိုမှုကထိရောက်တယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိသွားတယ်မမမကန်ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမမကန်စကားတွေကထိရောက်သွားတယ်မမကန်ကပြောလိုက်ပြီဆိုလို့လူသားတွေမှာအကျိုးရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ analyze လုပ်တဲ့ခေါ်တာခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ထားရမယ်ဝေဖန်ခွဲခြားတတ်ရတွေးတဲ့နဲ့အရာလားမတွေးတဲ့နဲ့အရာလားတွေးတဲ့နဲ့အရာကဘာလဲမတွေးတဲ့နဲ့အရာကဘာလဲပြောတဲ့နဲ့အရာလားမပြောတဲ့နဲ့အရာလားပြောတဲ့နာကဘာလဲမပြောတဲ့နာကဘာလဲ လှုပ်တဲ့နဲ့အရာလားမလှုပ်တဲ့နဲ့အရာလားမလှုပ်တဲ့နဲ့အရာကဘာလဲလှုပ်တဲ့နာဘာလဲလို့ဆိုတာဘာကြောင့်ဒီလိုတွေးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်မပြောတဲ့နာ မတွေးတဲ့နာကိုတွေးမိပြီမလှုပ်တဲ့မပြောတဲ့နာကိုပြောမိပြီမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်မိပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာနောက်ကလိုက်လာတာပြဿနာနောက်ကလိုက်လာပြဿနာဆိုတာဒုက္ခပေမဲ့အရာပဲ နော်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းနောက်ကဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတန်လန်းကြီးလိုက်နေတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပြဿနာတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာလည်းပဲအဲ့လိုပဲလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့ပေါ့ကောင်းတာလည်းလိုက်တယ်မကောင်းတာလည်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒမှာဟောထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေက လူသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့အဝင်ခွင်ချဟောထားတာဖြစ်လို့သုံးမရတဲ့ဘာသာတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးမရတဲ့အဆုံးမတရားလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးမတရားတွေဖြစ်လို့လိုင်းနာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတော့အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာ ဆေးဝါးနဲ့လာသရံတူတယ်ဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဆေးရှိတယ်ယောဂကိုပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးရှိတယ်ယောဂကိုပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးကလည်းယောဂကိုပျောက်ကင်းစေတတ်တယ်အင်အားဖြစ်စေတတ်တဲ့ဆေးကလည်းဒီဆေးတောက်ရင်အင်အားတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဒီတိုင်းပါပဲ ဆေးသည်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်ကတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆေးကလည်းမတောက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးပလင်းနဲ့ထဲခေါင်းရင်ထားကိစ္စမရှိဘူးနော်အားစိလေးဖိုက်ုံနဲ့တော့အားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဆေးလေးတောက်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမတောက်ဘဲနေမဖြစ်ဘူးယောဂပျောက်တဲ့ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီစေရိမတော်ဘူးဆိုရင်ယောဂပျောက်ဖို့ဆိုလိုတာကကိုရိလက်ရောက်လုံးမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပဋိပဒါလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာကိုပဋိပဒါလက်တွေ့အသုံးချရဆေးရလည်းပဲလက်တွေ့သုံးတဲ့အခါမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားတော်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာ တော့အဆုံးမဆိုတာကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဆုံးမတာတော့လို့သိချင်တယ်ဆိုရင်မလောက်ရမှနဲ့လောက်ရမှဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဖះရဲ့အဆုံးမအချင်းချုပ်ပြောပါဆိုရင် မလောက်ရမှနဲ့လောက်ရမလောက်တဲ့နာနဲ့လောက်တဲ့နာဒီနှစ်ခုခွဲခြားဟောတယ်ဒါဖြင့်မလုံးသင့်ဘူးဆိုတာဖះမကြိုက်လို့လားသူမကြိုက်လို့လားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရဘူး မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မလုတ်သင့်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မလုတ်သင့်တယ်လဲအပြစ်ရှိပြီးဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတာလို့မလုပ်တဲ့။ဆိုပါတော့ဒီအစာမစားသင့်ဘူးဆိုတာဘာလို့မစားသင့်တာလို့မေးဒီအစာစားရင်ဝန်းလျှောမယ်ဘိုင်းနာမယ်။လျှောကတိုးမယ်စီချိုရှင်းစီချိုတက်မယ်။အော်ဒီသွေးတို့ရှိတဲ့လူကသွေးတို့ pressure တက်မယ်။ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုမစားသင့်ဘူးလို့ဆိုလိုတာ မလုံတဲ့မှုဆိုတာရသော်ဘုရားဟောတဲ့မလုံတဲ့မှုဆိုတာလေလုံပြီဆိုရင် ဆိုးကျိုးတွေပြဿနာတွေနောက်ကလာမယ်လို့ဆိုလို့တယ်လုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်လာမှာပဲလေဆိုးကျိုးကိုလာစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုံနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကလုံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့လုံတဲ့အရာကိုလုံလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလာတာ အဲ့တော့ဒီအဆုံးမတစ်ခုတည်းကိုကလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာဆိုတာမှာမလုံးတင်တာကိုလုံးလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်လုံးတင်တာကိုလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာလူလောကကြီးမှာကိုကဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်နေ့စဉ်ဘုရားတာမန်ကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ် လောကမှာဘာသာတရားလို့ဆိုတာတွေဟာဆုံးမတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘာသာတရားလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မခေါ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့တဘာဝတရားတွေကို ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ထိုတဘာဝတရားတွေကိုလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားပြောရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမမှလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ မှားတယ်ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းလို့လည်းပဲဆူတောင်းရုံနဲ့ဘုရားကဆူချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့နော်ကိုလုံးလို့ရတာဘုရားဆူချတာမဟုတ်အဲ့တော့တခြားဘာသာတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့လုပ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်လူတွေကဘာလို့တူတယ်ထင်းနေကြတော့ဆိုလူအလုံးဟာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကနေပြောင်းလဲလာကြတာလေ နတ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရဲနတ်စီကတခုရဖို့မျှော်လင့်နေကြတာတွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အခုကိုမသိတဲ့အခါဗီရင်ဆရာသွားအာကိုပြန်ဗီရင်ဆရာကဘာလှူလိုက်ဆိုရင်အဲ့သွားလှူတခါတော့ငငယ်တော့ကကတ်တုံးလေးတစ်ခုဖတ်ဖို့တယ်အဲ့ဒီကတ်တုံးလေးကအမှန်ကန်ပဲဗီရင်ဆရာဗီရင်ဟောနေတဲ့ထဲမှာ ဗေဒင်ဆရာရဲ့နာမည်ကိုရေးထားတာတော့ဗေဒင်ဆရာဆရာညာတဲ့ကတော့ဖတ်ဘူးတာကိုပြောတာနော်ရှင်းတာကဗေဒင်ဆရာရဲ့နာမည်ဗေဒင်ဆရာဆရာညာတဲ့ရေးထားပြီးလူတယောက်ကို ကြောက်သမုံလေးနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုခင်ဗျလူညာခံရလိမ့်မယ်တဲ့တတိထားခင်ဗျလူညာခံရဖို့ကိန်းရှိနေတယ် ဆိုတော့ဟာကဲဆရာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတဲ့ကျုပ်လူညာခံရမယ်ဆိုတာကျုပ်ကမတန်ကင်းပါတယ်ပေါ့အခုပဲခင်ဗျာအညာခံနေရပြီမဟုတ်လားတဲ့အဲ့လိုရေးထားတာလေးတွေ့ရတယ်ငငယ်တော့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကတ်တွန်းထဲမှာပါတာပါမှတ်တမ်းရှိတဲ့လူပြန်ရှာရင်တော့တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ငယ်တော့သတင်းစာထဲမှာပါတယ်ဟာနော်ဘီရင်ဆရာတွေကိုမမှန်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ထမင်းအိုးလည်းမရိုက်ခွဲပါနဲ့ ဝါသနာပါတဲ့လူတော့မေးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဟိုလူရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာကိုလုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဆိုတာကိုတော့တတိထားသူခေါ်လို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကို तू ကဟောပြောတာပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ဖြေရင်ပညာရက်တွေရောမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ် ရားလောင်းလေးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာကွဋိညာစားတဲ့ပုံနာတွေကွဋိညာတော့အငယ်ဆုံးပေါ့လေရှေးခေတ်ကတည်းကသူကဟောပြောမှုတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟောပြောမှုဆိုတာရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတည်းကအဲ့ဒါလို့ဟောလာကျမ်းအင်လက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ် နေနေနံနက်ခတ်ကိုချစ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပညာရတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့မမှန်ဘူးဆိုတာကြည့်တယ်ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်နော်မှန်တာမမှန်တာသာထားဘေးရင်ဆိုတာသူကသူကိန်းဆိုင်နေတာတော့ဆိုက်ချင်ဆိုင်နေမှာကိုတိပြီးရင်ကိုလုံးဝမှာကိုတောင်းအောင်ဆိုတာကိုတော့သတိထားကိုဘာလုံးဝမယ်ဆိုတာတိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ် ဗီရင်ဆရာမပြောနဲ့တကြားပြောတဲ့စကားတောင်မှားသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ຢာတွေကဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လုံလဝိရိယနဲ့အသိဉာဏ်ကအရာရာမှာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်တကြားရဲ့ဟောကိန်းတောင် လွဲသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါရှိမြဆိုလူတွေရဲ့လုံလဝိရိယအသိပညာရှိရှိနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် တရားရဲ့ဟောကိန်းတော်လွဲသွားတယ်ဆိုတာကာလင်္ကဆတ်မှာရှိတယ်။ဟောဟိုတတိထားစရာတွေပြောပြတာပါနော်။ဆွဲလည်းမကြည့်ကြဘူး။တတိထားစရာကိုပြောပြတာ။ကာလင်္ကမင်းနဲ့အတ္တကမင်းစစ်ခင်းကြတဲ့အခါမှာကာလင်္ကမင်းကစစ်တပ်စစ်သားဥယျာဉ်1000ရှိတယ်။အတ္တကမင်းက1000ပဲရှိတယ် ဒီမင်းနှစ်ပါးစစ်ထိုးကြတော့မယ်ဘယ်သူနိုင်မလဲလို့ဆိုကာလင်္ကာမင်းနိုင်မှာပေါ့စစ်အင်အားကောင်းတာဟုတ်သူအလကမင်းရှုံးမယ်ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောလိုက်တာတော့ဆိုတရားမင်းပြောတာသူပြောတဲ့အချိန်ကမှန်မှန်မှန်တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ပဲမမှားဘူးကာလင်္ကာမင်းနိုင်မယ်အလကမင်းရှုံးမယ်သို့တော့အဲ့ဒီအဖြေကိုတရားမင်းရဲ့ဟောတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာအတ္တကမင်းရဲ့လူတွေကစိတ်ဓာတ်မကြဘူး အဲ့ဒီမှာဖះအလောင်းဘဝကနန္ဒီသေနဆိုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပါလာဖះလောင်းလို့ဆိုတာမျိုးကလုံလဝိရိယမတန်ရှိတယ်အသိပညာမတန်ကျွယ်ဝတဲ့လူတွေစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲသူကစီးယုံပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရေးတို့စ조사လိုက်တာ တကယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်ကနိုင်သွားတယ်ကာလင်္ဂဘက်ကဘာလို့ရှုံးသွားတော့ဆိုတို့နိုင်ပါဟေးဆိုပြီးတော့လူတွေမစည်းယုံကြတော့ဒါပဲသူတို့ရှုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှုံးမစည်းယုံမှု မလေးချင်မှုတကယ်ရင်ဆိုင်တွေးတဲ့အခါဖေဦးပြဲပြုတ်ပွဲပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်သူတို့အနစ်ချုပ်ကတော့အဲ့ဒီမှာ တရားမင်းဟောကိန်းမှားသွားတော့တရားကြီးဝိုင်းဆက်ခံရတာပေါ့အမှန်တော့တရားပြောလို့ရှုံးတာလည်းမဟုတ်တရားပြောလို့နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတိထားဖို့လို့အဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာဟောလို့ဆောင်းဝဲအောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘေးရင်ဆရာပြောလို့ဆောင်းဝဲကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းက ယသိကြီးစီပြောခဲ့တာယသိကနေတဆင်ကြားတာနောက်တရားမင်းလာတဲ့အခါကျတော့ယသိကသူလည်းနမပြက်တယ်ပေါ့နမပြက်တော့ယသိကအဲ့ဒီထဲမှာပြောတယ်တရားရမင်းနဲ့ဘာလို့လိန်ရတာတော့တဲ့အခုကာလင်္ကမင်းနိုင်မယ်ပြောရရှုံးသွားပြီတဲ့အတကနိုင်သွားပြီစစ်ပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့တရားမင်းပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေး ဒေဝနာဣတယန္တိပုရိသပရကမတာလုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လူကိုသူတို့ဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့သူတို့ကြိုးစားလို့နိုင်တာတဲ့ဖြောင်းရမဖြစ်ဘူးနော်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားဟောကိန်းထုတ်တာတောင်မှလွဲသွားနိုင်သေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗေဒိဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ ဒါဘေးရင်ကိုဥတီပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကအလုံးဟာဘေးရင်ပေါ်မှာလမ်းမဆုံးညံ့နဲ့လို့ဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုယ့်ကိုသိရမယ်သိပြီးတော့မလုံးတင်တာရှောင်မိုးနဲ့လုံးတင်တာလုပ်ဖို့ဟာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့တို့ဆိုလို့ကိန်းခန်းဆိုတာမှန်တာတွေကသူနည်းသူဟန်သူပညာရက်ကမှန်တာတွေလည်းရှိတယ်မှန်တာတွေရှိတယ် နမိတ်ကောက်တဲ့အတတ်နဲ့ဟောရတောင်မှပဲမှန်တာမျိုးရှိတယ်။စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။နမိတ်ဖတ်တဲ့ဆရာနမိတ်ဆိုတာအခုခေတ်ဗမာပြည်မှာတော့အတိတ်စိမ့်ကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သူသွားမေးတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုကြည့်တိကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူမျက်စိထဲမှာတမ်းမိတာနဲ့ကောက်ဟောတာမှန်နေတတ်တယ်။အတိတ်ကောက်တာပေါ့နော်။လူတယောက်မှာအတိတ်ကောက်တယ်။အဲ့ဒါ အဲ့ဒီအတိတ်ကောက်တဲ့ဤပညာဗမာခေတ်ကလည်းပဲဟိုရင်းပေါ့ဗမာပြည်နေလက်တက်ကလေစနီးတို့တပေါင်းတို့တိုက်တို့ဆိုတာရှိတယ်လေဒါတွေလိုက်ပြီးစနေနာရာတွေရှိတယ်လေစနေနာရာတွေရှိတယ်ဒီပညာခေတ်မြို့တဲတော့မယ်ဆိုလဲစနေနာရာရှိတယ်နောက်အတိတ်ကောက်တာတွေရှိတယ်အင်းဝ မြို့ကိုတည်တဲ့သရိုးမင်းများသရိုးမင်းများကအဲ့ဒီမှာသူနန်းတက်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားပြောလိုက်တဲ့စကားကတရီတရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖိရင်ဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီမင်းကနန်းဆန်သက်က3နှစ်ပဲတရီဆိုတာ3ခုပဲလေအဲ့တော့သူပြောလိုက်တာမှားလားဆိုမမှားဘူး3နှစ်နဲ့သူနန်းရဆန်သွားတယ်ဒီလိုသူတို့အတိတ်ကောက်တာ စာထဲမှာပါတဲ့အတိတ်ကောက်တဲ့ဤပညာတခုရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအတိတ်ကောက်တဲ့နမိတ်ကျမ်းအတက်ဆရာကိုဘုရင်ကြီးကစမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့မေးတာသူ့လက်ထဲမှာလက်လက်သေးထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုဆုပ်ထားတယ်ဆုပ်ထားပြီးတော့ကဲမင်းအတိတ်ကောက်ဆန်ငါလက်ထဲမှာရှိတယ် တတိစုံနေနေဗျငါလက်ထဲပါရှိတယ်ပြောစမ်းအတဟောဆိုတော့ပေရိဇာသူပဲမြင်မှာတော့နမိတ်ချမ်းတတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကဒီအနိပါမှာဘာဖြစ်ပျက်ရှိလဲလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါအိမ်မြောင်ကပိုးကောင်လေးကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတာကိုပါဠိလိုကမုတ်တာလို့ပြောတာမြန်မာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်မှားမှာပေါ့နော် လွတ်သွားတာကိုပါဠိလိုမုတ်တလူတွေဒီတမိုးထားကြတဲ့ပလဲကိုလည်းမုတ်တလို့ခေါ်တယ်မုတ်တဆိုတာပလဲအဲ့တော့သူကတော့ပိန်ချောင်ကအိမ်မြောင်ကဖမ်းတဲ့ဟာကိုလွတ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့မုတ်တလို့ပြောလိုက်တယ်မုတ်တလို့ပြောတော့ဘီရင်ကြီးလက်ဒီလက်ထဲဆုပ်ထားတာလည်းပလဲလုံးဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ဟာဒီတစ်ခုပလဲဖြစ်နေတယ်မုတ်တဆို ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကြီးအထမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီဘယ်နှလုံးလဲကွာငါလက်ထဲဆုပ်တာဘယ်နှလုံးလဲဆိုအဲ့ဒီနမိတ်ကျန်တတ်ဆရာကနားဆွင့်ပြီးဟိုကြည့်တီကြည့်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူ့နားထဲမှာကြက်ကသုံးခွန်းဆင့်ပြီးတော့တွန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျသူက3 3 3ခုဆိုပြောလိုက်တယ်ပလဲရလဲ3လုံးမှန်သွားရအဲ့ဒီလိုမှန်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ် နော်အဲ့တော့ဒီမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ဘာဆိုင်လဲဘာမှမဆိုင်သူ့တဘာဝကမှန်နေတာအဲ့တော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကတခြားစီရှိပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ဒီအနိတ္တရာပိုင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နက္ခတံပฏิမာနန္တံအထောပါလံဥပိ္ပစကာဒီနေ့ နှခါမကောင်းသေးဘူးလက်ပြန်မှကောင်းမယ်လို့ရွှေ့နေမယ်ဆိုရင်မင်းအကျိုးစီးပွားတွေလက်လွတ်သွားနိုင်တယ်ကိုလူချင်တာရချင်းဒီကိုယ့်အတွက်နှခတ်ကောင်းမယ်လူချင်တာရဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှာဓာရီပေါ်မှာဆွဲလန့်မနေနဲ့ကိုလုံးရမယ်အလုပ်ကိုလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင် ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်လောက်ရမယ့်ဟာကိုလောက်ကိုလောက်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရသော်ဗျာဒီမှာတုတ်တက်နှစ်ခုခေါ်ထားတာလေးတွေကိုရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားထားကြဖို့ပေါ့နော်တုတ်တက်နှစ်ခုတစ်ခုရဲ့ရသော်ဗျာဟောလို့ရှိရင်အစုံလိုက်အစုံလိုက်ဟောတယ်အဆိုးနဲ့အကောင် မလှုပ်သင့်တာနဲ့လှုပ်သင့်တာနော်မင်္ဂလာတော့မှကြည်လေအသေဝနာသဘာလနာပဏိတနိသသေဝနာတခုတည်းဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကိုသားသမီးကိုမိဘတွေကဆုံးမတဲ့အခါလဲဒီလိုပဲဆရာတွေကဆုံးမရလဲမေတ္တာမလုံးနဲ့ဒီဟာလို့ဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားတယ်နှစ်ခုတော့ရှိတာကြီးပဲနော်တခုတည်းလုံးလို့မရဘူးလောကကြီးမှာ အမြဲတမ်းနှစ်ခုရွေးချယ်ထားရရွေးချယ်တတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးအလုံးမလုံးတယ်တဲ့အသိဝနာစပါလာဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲလုံးလို့ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ပညာရှိနဲ့လက်တွဲပေါင်းဖက်ပြီး လုံးတဲ့ဟုတ်ပြီကဲကုမ္ပဏီတွေထောင်ကြတဲ့အခါမှာ ဒီပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့လက်တွဲလှုပ်ချူပါလားအကုန်လွဲမှားကုန်မှာပေါ့ဘာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူကိုဆရာတင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လွဲလွဲမှားမှားဖြစ်သွားမှာပေါ့အေးပညာတတ်တဲ့လူကကြွန့်ကျင်တဲ့လူမှာပဲစည်ရင်အင်းနိုင်တယ်ဆိုအကောင့်တဲ့စည်ရင်အင်းနိုင်တဲ့လူခံရတာပဲလေသူကလည်းသူအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာအတေဝနာစဘာလနာဗဏိတနစ္စကြွန့်ကျင်တဲ့လူနဲ့လှုပ်မကြွန့်ကျင်တဲ့လူနဲ့မလှုပ်နဲ့ မကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့လှုပ်ရင်ကုန်ပျက်စီးမှာပဲဒါဆိုလို့တာမင်္ဂလာတရားတော်အကျယ်ကြီးပဲနော်ဘာလဆိုတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပမာကဘာလကိုလူမိုက်လို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူလို့သွားထင်တာအဲ့လိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး uneducated ပေါ့လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ကြည့်ရဒီလုပ်ကို तू လုပ်တတ်သလား ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်တတ်တဲ့လူနဲ့တွဲလို့မလှုပ်တတ်တဲ့လူနဲ့တွဲမလုပ်နဲ့မလှုပ်တတ်တဲ့လူနဲ့လှုပ်ရင်ပျက်စီးမှာပဲနော်မဖုတ်တာတော့မဖုတ်တတ်တဲ့လူဖုတ်ခိုင်းကြည့်တူးကုန်မှာပဲဖုတ်တတ်တဲ့လူဖုတ်မှာဟင်းတောင်မချက်တတ်တဲ့လူချက်ပြက်သွားမှာပဲလေအဲ့ဒါပေါ့ဘယ်ရံပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနားလဲတဲ့သူကိုပဏိတသူ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတတိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတအဲ့ဒါနဲ့တွဲလို့လို့သူတို့ဆိုအဲ့ဒီမှာလည်းပဲနှစ်ခု နှစ်ခုဟောတဲ့အခါမှာတတိထားစရာမလို့ရမှနဲ့လို့ရမှမလို့ရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောတယ်လို့ရမှကိုနောက်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုခေါ်မဲ့တုတ်တံမှာလည်းပဲဒီဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကိုချင်းတရားနှစ်ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့ကိုချင်းတရားနှစ်ပါးဟာလိုက်နာရမယ့်အချက်ပေါ့အဲ့တော့လိုက်နာရမယ့်အချက်ရှိတယ်လို့မလိုက်နာရမယ့်အချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် နှစ်ခုဟောတယ်အများတာအဲ့တော့သုတ်တန်နှစ်ခုကဒုက္ခဝိဟာရသုံးနဲ့ဒုက္ခဝိဟာရသုံးလို့နာမည်ပေးထားဒုက္ခဝိဟာရသုံးဆိုတာဒုက္ခရောက်ပြီးနေရမယ့်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးချမ်းသာသာသာနေထိုင်ရမယ့်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးလူ့ဘဝမှာနေပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းသလား ချမ်းသာခြင်းသလားဒီနှစ်ခုဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်ဆင်းရဲချမ်းချမ်းသာစေနိုင်တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲတာကိုယ်ဆင်းရဲမှုရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုရှိတယ်ချမ်းသာတာလဲကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုနှစ်ခုရှိတယ်နော်ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘဝလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာ ကိုယ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမှု စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားနှစ်ပါးကိုကျင့်တရားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကျင့်တရားပေါ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိုကျင့်တရားလည်းနှစ်ပါးမလောက်ရမှနဲ့လောက်ရမှကိုဒီတုတ်တန်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပေးထားတာ အဲ့ဒီမှာတရားကလွယ်လွယ်လေးရရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်နာမဲ့အချင်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားကကိုလုံနေတဲ့တရားနှစ်ခုရှိတယ်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့နေထိုင်နည်းကနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ ဒုက္ခရောက်မဲ့နေနည်းမျိုးမနေနဲ့ချမ်းသာမှုကိုရရှိနိုင်တဲ့နေနည်းမျိုးနဲ့နေဖို့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးပါတယ်ပေါ့လူဘဝမှာဘဝမှာအရေးပါဒါပြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ကဒီ ဣန္ဒြိယေတုအဂုတ္တထွာရတာဣန္ဒြိယေတုမျက်စိနာနာလျာကာယမနာလို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးမှာဂုတ္တတော်ရတာယလုံလုံခြုံခြုံထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားနောက်တစ်ခုကဂုတ္တတော်ရတာယအဲ့ဒီမှာ negative နဲ့ပြောတာနဲ့ positive နဲ့ပြောတာနှစ်ခုအိန္ဒြိယေသူအခုတ်တဓာရတာယအိန္ဒြိ6ပါးတကားမလုံခြုံတာကတခုအိန္ဒြိ6ပါးတကားလုံခြုံတာကတခုနောက်တစ်ခုကဘောဇနေအမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းတာ ပမာဏမသိတာတခု ဘောဇနီမတ္တိညုတာအစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းတာကိုသိတာတခုလို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေနေပြီးထိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဆင်းရဲတာကဟိုမလုံရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောအောင် မလုပ်ရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောရတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြိယေတုအခုဒ္ဒဓွာရလူတွေမှာဆက်သွယ်နေတာတွေကိုကြည့်။ဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာတော့ကိုတယောက်တည်းနေကိုယ့်အကိုနေတာလူလူတွေမှာဆက်သွယ်မရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ဆက်သွယ်နေဘာနဲ့ဆက်သွယ်မျက်စိကဆက်သွယ်တယ်လူမှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်။မျက်စိက အပြင်မဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်နားကအပြင်မဲ့ကအတန်တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်နှာခေါင်းကပြင်မဲ့ကအနံ့တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်လျှာက ပြင်မဲ့ကအရသာတွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်ကိုယ်ကာယကပြင်မဲ့ကလာတဲ့အထီးတွေ့တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်မနဆိုတဲ့တကားကနေပြီးတော့ကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်ဆို လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဓာရီနဲ့ပဲလူတွေဟာဆက်သွဲနေကြတာပဲဖြစ်တယ် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲလေမျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံကိုမြင်တယ်နားနဲ့ကြားစရာအသံတွေကိုကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့တွေကိုရအနံ့ရတယ်လျှာနဲ့အရသာကိုသိတယ်ကိုယ်ကာယနဲ့အထီးတွေ့တွေကိုသိတယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးကြံစီမှုအာယုန်တွေကိုတွေးရှိရတယ်ဒီ6ပါးပဲအဲ့ဒီ6ပါးမှာ အိန္ဒြေ6ပါးတကားကိုမလုံခြုံဘူးဆိုတာဘာပြောလဲမလုံခြုံဘူးဆိုတာမျက်စိကိုလွတ်ထားတယ်နားကိုလွတ်ထားတယ်နှာခေါင်းကိုလွတ်ထားတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေမယ်ဆိုပါစို့မျက်စိကလည်းမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာ လောဘတွေဖြစ်တယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုံအိဋ္ဌာယုံဆိုရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကြတော့လောဘတွေဖြစ်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ် ဒါမျက်စိကိုလွတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတကားမလုံဘူးလို့ခေါ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်အမြင်အာယုံကနှစ်ခုရှိသွားကိုကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသအမှန်တရားမသိဘူးဆိုရင်မောဟတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအကုသိုလ်တွေကြီးပဲလေကုန်အဲ့ဒါကိုပြောတာတကားကိုမလုံဘူးဆိုတာ ကဲပြဿနာတက်တာဘာတွေလဲလူတရားဟာခိုးမှုတစ်ခုကျွလွန်နေဆိုရင် သူမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဘာဘယ်ဟာကိုသူကြိုက်တာလဲဆိုနော်ရွှေဆိုင်ဝင်ပြီးလူမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘယ်ဆိုင်ကနေသွားလို့လွယ်မယ်ဘယ်ဆိုင်ဘယ်ရွှေတုံးကဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့ तू လေးလာထားအဲ့မျက်စိကမြင်တဲ့အပေါ်မှာ तू तू ကြိုက်တာကို तू ရအောင်လုပ်တယ် အဲ့ဒါတကားမလုံတာတကားမလုံတော့လောဘတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဖြစ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်သွားတယ်ဒီလိုဆွလို့တာနော်ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့မကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေမုန်းတီးတဲ့လူတယောက်ကို တွေ့ပြီးဒီလူကိုချောင်းရိုက်တာတို့ဒုက္ခပေးတာတို့ဘာလို့လောက်ပြအဲ့ဒါမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့မျက်စိကမြင်ပြီးတော့ ငကိုယ်တည်းကလောဘမဖြစ်အောင်လဲထိမ့်လိုက်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်လဲထိမ့်လိုက်မယ်အမှန်တရားသိပြီမလုံတဲ့နဲ့ဟာလုံတဲ့နဲ့ဟာခွဲခြားသိနေမယ်မောဟကိုထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတကားဟာလုံသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မလုံရင် အိန္ဒြိယေတုအဂုတ်တဓာရတာလုံလို့ရှိရင်အိန္ဒြိယေတုခုတ်တဓာရတာတကားလုံသွားပြီမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ကိုယ်မှလောဘဒေါသမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူး နော်ပြဿနာနောက်ထပ်မလာထို့တူပဲနာကကြားလိုက်တဲ့အတန်ကိုနဲ့ယဉ်ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်ကျင့်တတ်တယ်နောက်ထပ်ကြားခြင်းနဲ့အဲကိုနဲ့မကြိုက်တဲ့မကြားခြင်းနဲ့အတန်ဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြန်တယ်တော့အဲ့ဒီနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ် နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းထို့တူပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်လျှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုတီးသန့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်ထပ်ဟောနောက်ထပ်ထပ်ဟောမယ်လျှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာဒေါသလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လာထိတဲ့ဟာမှလည်းပဲဟုတ်လားကိုယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိလို့နာကျင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ် မနာကျင်ဘူးဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်။တွေးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်လေညင်းလေးခံရရင်သဘောကျတာမဟုတ်လား။ဆောင်းရသည်ကျတော့လေညင်းကအေးတယ်ဆိုပြီးမခံကျင်ဘူးလေ။ဆောင်းရသည်စမ်းကြည့်ပါလား။အေးစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာရက်တောင်လေးနဲ့သွားရက်ပေးထားတယ်။ရက်ခတ်ရက်ခတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘယ်လိုနေဦးလဲနော်။မခံနိုင်ဘူးလေ။လေးပဲ။အဲ့ဒါလို့ပေါ့။ ကိုကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေအဲ့ဒီဖုတ္တပါယုံဆိုတာခံနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်မခံနိုင်တာရှိတယ်မခံနိုင်ရင်ဒေါသခံနိုင်ရင်လောဘနောက်တစ်ခါစိတ်ကူးကြံစီတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူတွေဟာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကျင့်တတ်တဲ့အာယုံရှိတယ်လို့စိတ်ကူးထဲမှာဒေါသဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးလောဘဖြစ်เสียအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်အမှန်မသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလိုမျက်စိနားနာလျာကာယကနေပြီးတော့ကိုယ်ကလွတ်ထားတယ်မထိန်ဘူးလောဘဖြစ်လဲကိမဆိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်လဲကိမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုအိန္ဒြိယေတုခုတ်တ द्वार အခုတ်တ द्वार တာအိန္ဒြိတကားမလုံးညုံဘူးလို့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလူတွေအတွက်ဒါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဒီလိုလောရမှာမဟုတ်ဘူး ပြဿနာမတက်ဖို့အတွက်လူဘဝမှာလူမှုပြဿနာဘာပြဿနာပြဿနာတွေမတက်အောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ထိန်းတယ်ဆိုတာဘာထိန်းရတာတော့လောကလူတွေကစိတ်ထိန်းတယ်လို့သာပြောတာမှန်တော့စိတ်နဲ့တော့အလုံးကဆက်သွယ်နေတာပေါ့မြင်ပြီးတော့ထိန်းတာစိတ်ပဲကြားပြီးတော့လဲထိန်းရမှာစိတ်ပဲသို့တော့မြင်ပြီးတော့ထိန်းတာကိုမျက်စိကိုထိန်းတယ်လို့ပြောတာ ကြားပြီးထိန်းတာကြနားကိုထိန်းတယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းရှောက်မှု မရှိတာကိုအိန္ဒိယေသူအဂုတ္တဒွာရတာ ထိမ့်သိမ့်မှု မရှိဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေဒုက္ခံဝိဟရတိလက်ရှိဘဝမှာပဲမထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်မထဲဘူးဆိုရင်ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကြုံပါပဲလေနော်ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရမယ်တဝိခတာစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဥပါယတနော်စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတပရိလာဟံစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာတွေတော့ဆိုအဲ့ဒါတွေက လောဘဖြစ်လာတယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်ပင်ပန်းမယ်မောဟဖြစ်လာလို့မဝေခွဲနိုင်ဘူးဆိုလဲစိတ်ပင်ပန်းတာပဲလေအဲ့ဓာတွေဟာလူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့စိတ်ပူစရာတွေနဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဒီဘဝမှာချမ်းသာမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနေရလိမ့်မယ် အဲ့တော့ဒီဘဝမှာရင်ကိုယ်စင်းရဲစိတ်စင်းရဲလားလို့ဆိုမကဘူးမြတ်စွာဘုရားကာယတဘေဒပရမရဏဒုက္ခတိပါတိကင်ခာဒီဘဝသေဆုံးသွားလို့နောက်ဘဝဆိုရင်လည်းပဲသူဟာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် သေသွားရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစိတ်ကဆုံးဖြတ်သွားတာလူတွေဟာမသေးခင်လေးမှာ အမတမမသေးခင်လေးအချိန်မှာစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အာယုန်နမိတ်ဟာအကောင်းမလားအကောင်းမလားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုစိတ်ညစ်ပြီးသိရလို့ရှိရင်သူအကောင်းသူတွေကိုရောက်ဖို့မရှိဘူးလူတွေကသေရင်အေးလို့အောင်းမိတယ်သေရင်မအေးဘူးသေရင်ပူဆိုးတယ်ထင်ကြတာလူတွေကအခုဘဝ လက်တွေ့ကြုံနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးသိသွားလို့ရှိရင်ငါမေ့သွားပြီဘာမသိတော့ဘူးတော့မေ့တယ်နောက်လာမယ့်ဟာပူဆိုးနော်အဲ့ဆက်ရှိတက်ကခုံချဖို့လဲစိတ်မကူးနဲ့တရားပေါ်ခုံချဖို့လဲစိတ်မကူးနဲ့မအေးတဲ့စီရောက်တော့မှာပဲသိကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်စိတ်ပူလောင်မှုနဲ့တည်သည့်အတွက်ကြောင့် အာယုနမိတ်ကမကောင်းမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့ဘဝဘက်ကိုမျိုးစေ့ကျသွားတယ်ကိုဘာမှလွတ်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမျိုးစေ့ကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပေါက်ဖွာတော့မှပဲသိချတယ်မသိခင်အာယုနမိတ်ပေါ်မှာချိပြီးတော့မျိုးစေ့ဆိုတာကြတယ်အဲ့ချိန်မှာရသဗျာလက်ထက်က မာလိကမိဖုရားကြီးဆိုတာမတမတော်တယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ဖရာတရားလည်းမတမချင်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတေကနီးမှာအမှားတစ်ခုလုတ်သွားအဲ့လုတ်သွားတဲ့အမှားပေါ်မှာယူကျုံမရဖြစ်စိတ်ထဲကထုတ်မပြစ်နိုင်တော့အောင်သူကစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံတေတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ကိုမဖြောင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ငရဲကျသွားရှာတယ်သူသို့တော့ ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတာတွေကအလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းတွေကကယ်လိုက်တဲ့အခါမှာငရဲမှာလူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲငရဲခံလိုက်ရတယ်ပြန်လွတ်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကကယ်လိုက်တာပြန်လွတ်တာငရဲတဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအင်အားမရှိဘူးကောင်းတာကပို့အင်အားကြီးတယ်ကောင်းတာတွေကဝင်ကယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် သူကငရဲက9ရက်ကလွတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တေကနိမာကအာတဏ္ဏကံလို့ခေါ်တယ်တေအမှုမှုအချိန်လေးမှာစိတ်ကစိတ်ထဲမှာရသွားတဲ့အာယုံရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့ပဲဘဝဆိုတာကူးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူကမသိသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာအာယုန်နမိတ်ပြောင်းပေးလို့ရနိုင်သေးတယ် နော်ပြောင်းပေးမယ်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းရာသူဂတိရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတစ်ခါတလေမှားယွင်းတာရှိသေးတယ်လူတယောက်ကတည်တော့မယ်မျက်ဖြူဆိုင်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ဗန်စာဟုတ်ဘယ်သူအပ်ခဲ့တာတော့ဘယ်နှထားခဲ့တာတော့နေမေးရင်သွားပြီးသားမှတ်ပြီတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွားရင်သူ့မှာ စိတ်တွေစနောင်စနေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေ ဒီလိုမေးတတ်ကြတယ်ချို့ကနော်ကျောင်းဘယ်သူအပ်တော်မှာတော့ဆိုတာမေးရောအဲ့ဘုန်းကြီးကမဖြောင်းတော့တရေဖြစ်ရောနောက်ချကျောင်းပေါ်မှာတရေဖြစ်ပြီးမစင်းတော့ဘူး6666လုံးနေတော့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့ဒီချိန်လေးမှာအေးချမ်းနေအောင်လုပ်ရအေးချမ်းနေမှာကောင်းတဲ့သူကြီးဆိုရောက်နိုင်တယ်နှိုးဆိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာ ကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိပဋိကင်္ခာဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဘက်အလားလားမျောလင်းရတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာမျောလင်းရသွားပြီအဲ့ဒီချိန်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့အစပထမတွေကကိုနေစဉ်ဘဝမှာမလုပ်ရမလဲအေးကိုစိတ်ကိုကိုထိန်းစိတ်ကိုထိန်းဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မျိုးကိုထိန်းရမှာတော့ မျက်စိကမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ထိရမယ်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်မောဟမဖြစ်အောင်ထိရမယ်နာကကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိရမယ်လျာနဲ့လျက်တဲ့ပုံမှာဒါအထိတ်အခက်ဆုံးဟာတစ်ခုပဲเนาะထိတ်အခက်ဆုံးဟာတစ်ခုအစားအစာနဲ့ပတ်သက်လာ အဲ့ဒီပုံမှာလဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ကိုယ်ကာယအထီးအတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှာလဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်ရမယ်အေးမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတာဒီမပတ်သက်ဖ ೇನೆ တက်တက်တွေးချန်စီပြီးစိတ်ကူးစိတ်ကူးရင်တဲ့ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိရမယ်တို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါ ထိန်းတဲ့အလေးအထားလေးတစ်ခုလုပ်ပြပါတဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်နော်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှလုံးလို့မရဘူးခုချိန်မှစပြီးတော့ကျွတ်တင်ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းတဲ့ဟာကိုလုပ်ပြရမယ်လို့သူဆိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဘောဇနိအမတ္တိညုတာနဲ့ဘောဇနိမတ္တိညုတာနေ့စဉ်မှာလူတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်အစာစားကြရတယ်သို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရှင်မှုစားတယ်ဆိုတာကိုမေ့မိသွားကြတယ်နော်အသက်ရှင်မှုကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမေ့မထားလေးနဲ့မေ့သွားရင်ဘာဖြစ်လို့ကြိုင်လို့စားတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့တကယ်စားတာကကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်မှုအတွက်စားတာဆေးပါလို့တောက်တာတော့ယောဂရှိလို့တောက်တာထို့တူပဲထမင်းစားတဲ့အခါလဲဆေးတောက်တယ်လို့သဘောထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစာမစားပဲနေလို့ရှိရင်ဗိုက်ဆာလိမ့်မယ်ရေမတောက်ပဲနေလို့ရှိရင်ငတ်မွတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒါယောဂပဲလေဇိကိစ္စပရမရောဂါစာရာဟယောဂပဲ ရှင်ငတ်တာလည်းယောဂပဲအဲ့ဒီယောဂကိုဖြစ်စေပေးလိုက်တာပေါ့ဖြစ်စေပေးလိုက်တာဆိုယောဂပြောက်ရင်တော်လေဘိုက်ပူအောင်မစားနဲ့လေကိုနဲ့တဲ့တာမတဲ့တာတွေကိုခရီးဆိုင်ဘူးကြိုက်ရင်စားမယ်မကြိုက်ရင်မစားဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေအောင်ဘောဇနီကိုစားတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာမတ်တင်ညူပမာဏကိုသိရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား ပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဒါငါနဲ့တဲ့တယ်ဒါငါနဲ့မတဲ့ဘူးသိပထမငါတလောက်ပဲစားတဲ့နဲ့ဒီတဲ့ပို့မစားတဲ့ဘူးကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့မှဝေးချဖို့မကြိုးစားနဲ့အစားရလျှော့စားဘယ်စားစားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဘယ်စားစားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်သိထားတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တင်လေးလာထားပြီးတဲ့အခါမှာကို့မှာဘာယောဂရှိသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါငါနဲ့တဲ့တယ် ဒါငါလည်းမတည့်ဘူးမတည့်ရင်မစားနဲ့တဲ့တာစားမယ်အဲ့ဒါကိုမတ္တညုတာလို့ခေါ်တယ်ပမာဏကိုသိတယ်ပမာဏဆိုတာကိုယ်ပမာဏကိုယ်အတိုင်းတာကိုယ်လုံးရမယ့်ဟာကိုသိတာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်သိရတော့စားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစားခြင်းကြောင့်ထပ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်အောင်စား မစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းတားဆီးပြီးသားဖြစ်ရမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်မစားဘဲနေရင် gastric တွေဖြစ်လာပြီးတော့စားအစားလွန်လို့ရှိရင်လည်းအစာမကြေယောဂတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဆေးအဲ့ဒါကိုမတ်တင်ညူတာအဲ့ဒါလို့မတ်တင်ညူတာမရှိဘဲနဲ့စားတာတဲ့လဲစားမှာပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပြီးမကြိုက်လဲစားမှာပဲ ဟာတလောတော့က Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဝက်သားမစားသင့်ခြင်းအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဝက်သားသိရင်တော့နားမထောင်ကြနဲ့ဝက်သားဘာကြောင့်မစားသင့်သလဲဆိုတာကိုရေးထားတာမသားစရာလေးတွေချို့ကတော့ပါပါတယ်ဝက်ဆိုတဲ့ကောင်ကအစာမရွေးအညစ်ပတ်မှန်သမျှအကုန်စားတဲ့ကောင်အဲ့တော့သူစားလိုက်ရင်ညစ်ပတ်တာတွေအကုန်ရောက်သွားပြီဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်းအမျိုးစုံသူ့ဘက်ထဲအကုန်ရောက်သွား ရောက်သွားရင်လည်းသူကအစီဖုံးထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့မထွက်တော့အဲ့ဒါတွေကတခါလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူးဆက်လာစားရင်တချို့ဗိုင်းရပ်စ်ကအတော်ရောအပူနဲ့မပြောက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝယ်သားစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးတွေဟာတော်တော်များများကိုယ့်ဘက်ထက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မစားသင့်ဘူးလို့ရေးထားတာတွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် သူကတော့တေချာရေးထားတဲ့အချက်9ချက်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတွေ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စားတဲ့နဲ့မစားတဲ့မူဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြိရမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းနဲ့တဲ့တာမတဲ့တာရှိတယ်ဥပမာတင်ချင်းသည်နန်ကလည်းနန်သို့တော့လူတွေကနှာခေါင်းရင်နေတော့အဲ့ဒီနန်တာကိုပဲမှုေးတယ်လို့ဝိပ္ပန္နတာဖြစ်သွား လူရဲ့အတွေးကတော်တော်ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်အလွန်နံတဲ့ဟာကိုလည်းမှုေးတယ်လို့ထင်ချင်းထင်သွားတာခက်တာနော်ထင်ချင်းဒီအနံ့ဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မရဏနဲ့ဟာထင်ချင်းဒီကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့ဟာကြတော့ကြောက်ကယောဂဖြစ်တာလို့ကြောက်ကပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကမှစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ထင်ချင်းဒီကိုစားပါများလို့ရှိရင်ကြောက်ကစိတ်ဖြစ်တယ် ခြောက်ကယောဂဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနဲ့မတည့်တဲ့အစာအစာဆိုတာရှိတယ်။သို့မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစားကြည့်ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင် နောက်ထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒါလို့စားတဲ့မစားတဲ့ခွဲခြားသိတာဟာဘောဇနီမတ္တညုတာ မသိလို့ရှိရင် အမတ္တညုတာတိုက်တာကိုမသိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ လူတွေဟာနေ့စဉ်အသက်ရှင်သန်နေဖို့စားသုံးနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်အစာအစာကြောင့်ယောဂဖြစ်တာတွေများတယ်အစာအစာကြောင့်သေကြတာများတယ်အဲ့တော့အစာကြောင့်ယောဂဖြစ်တာတွေဟာဒီကနေ့ခင်မှာဆိုပိုးဆိုလူ၃ယောက်၁ယောက်လောက်ကင်ဆာယောဂဖြစ်တယ်2000ခုနှစ်ကကိုရီးယားရောက်တော့ကြားခဲ့တယ်ကိုရီးယားမှာတဲ့၃ယောက်၁ယောက်ကင်ဆာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဗမာပြည်လည်းအဲ့ဒီနှုံလောက်ဖြစ်နေပြီ ဓာတ်ခင်တဲ့နေရာဆိုလူတွေတန်းစီနေချို့၄လလောက်တောင်ဓာတ်ခင်ခွင့်မရသေးဘူး၄လဆိုသေဖို့ရှိတော့တာနော်တော့လောကမှာဒီတော်တော်များများဟာအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်လို့သူဆိုတယ်အစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့တော့ ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့အစာကိုယ်နဲ့မတဲ့တဲ့အစာခွဲခြားသိခြင်းဟာဘောဇနိမတ္တညုမသိခြင်းသည်ဘောဇနိအမတ္တညုလို့သူတို့ပြောလူဘဝမှာအသက်ရှိရှိ နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မတဲ့ကိုသိဖို့ကြိုးစားရမယ်ကိုကိုခန္ဓာနဲ့ကိုယောဂနဲ့တဲ့မတဲ့ဒီကျမ်းမာစေတတ်တဲ့အစာဟုတ်မဟုတ်နော် healthy ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့ အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စားတာကိုဘောဇနိမတင်ညူလို့သူတို့ခေါ်တယ်လောကလူတွေဟာတခြားဟာတွေလျှော့နိုင်တော့လဲရတတဏကြတော့သရဝတိုင်းဟာရတတဏပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မဖြတ်နိုင်ကြဘူးသိပြီးတော့တခြားတဏတွေဖယ်ရှားနိုင်တော့လဲရတတဏမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးပယ်ရှားဖို့ရခက်တယ် လျှာဟာအမတမှာလျှာပေါ်မှာအရသာပေါ်မှာတွေ့တာမှုကအမတများတယ်။လောက်တွေ့တော့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မှာချီ restaurant တွေဘလောက်များလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဗမာထမင်းဟင်းနဲ့ဂျေနဘူးကိုရီးယားအစားအစာဂျပန်အစားအစာလာသမျှအစားအစာတွေအကုန်လက်ခံမယ်။အကင်မျိုးစုံ အပြုတ်မျိုးစုံ ချက်မျိုးစုံ ကုန်အားလုံးဟာနော်။ စားစာရောင်းတဲ့လူတွေတည်းဖြစ်အလုံးဟာစားနေကြတာသို့တော့အဲ့ဒီအစားအစာတွေကဘလို့လုတ်ထားတယ်ဆရာမရကမသိနိုင်ဘူးလေမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်ရင်အော်ဂလီဆန်းနေမှာတကြတလားတော့တွေ့ရတယ်မလားခရမ်းကျင်သီးတွေခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးခြေနေတာတော့ငပိတွေခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့လုံနေတာတော့နော် ဒါတကယ်ပဲအဘိလုံးတဲ့နေရာသွားကြည့်ပေါက်စီလုံးတဲ့နေရာသွားကြည့်ဘယ်နေရာသွားကြည့်ကြည့်ဟုတ်တန်ရှင်တရမှုဆိုတာလုံးအားနေနေသေးတယ်ပေါ့နော် အားနေနေသေးတယ်အဲ့တော့မတည့်တဲ့အစားအစာတွေလောကမှာအစာအာဟာရကြောင့်လူတွေဟာမျိုးချလိုက်လို့ဖိုက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကသူ့ ဟိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲပါတဲ့အစိတ်အတောက်တွေကလူခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အသေးအဖြတ်အသေးကနေပြီးတော့နောက်အဆင့်တင်သွားပြီးအစာချိန်ညက်တဲ့ဟာတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာကြောက်ကကစီးနဲ့သွေးနဲ့ခွဲပြီးသူတို့ကအလုံးလုံးနေသေးရင်တော့အတော်အသင့်တော့သူကကောင်းနေသေးတယ်သူတို့ကမလုံးနိုင်တော့ဘူးဖီတာတွေပြက်သွားပြီဆိုရင်တော့သေဖို့ပဲချမ်းသာတာအဲကြရင်ဘိုက်ကလေးကဖောင်းလာ သဲမကောင်းတော့ဘူးဆိုဘိုက်ကလေးရင်ဖောင်းလာလေဘိုက်ကလေးဖောင်းလာလို့ရှိရင်တော့နီးပြီလို့ပဲအောင်းမိအဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်လာနော်ယောဂရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစားအစာကြောင့်ရတာပိုများတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာအရေးပါသည့်ကိုချင်းတရားနှစ်ပါးဆိုတာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိ ंछ ုံနိုင်စွာရှင်းမယ် ကိုနဲ့တဲ့တာတော့စားရမယ်အာရလုံလောက်အောင်စားရမယ်ကိုနဲ့မတဲ့တာကြတော့ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဘောဇနိမတ္တညုတာပဲစားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအတိုင်းတာလေးတစ်ခုရစာပေကျမ်းကနေမှဘလောက်ညွှန်ထားတော့ဆိုစတ္တရောပိစအာလောပိအဘုဒ္ဓဝါဥရကံပြီဝေထမင်းစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသုံးလုံးလောက်စားလိုက်ရင်ဘိုက်ဝါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှလုံးသုံးလုံးကိုလျှော့လိုက်တဲ့ လျှော့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါအစားဒီပြင်အရေလေးပါလေးတောက်လိုက်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဟာအလံဖာတုဝိဟာရယနေလို့ထိုင်လို့အလွန်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပြဆော့ပြဟောတဲ့တရားတော်တယ်ပြဆော့ပြယဟန်တွေကိုပါအမိတ်ရှိတော့ဆိုလို့ရှင်ငါဟာတဲ့တနေ့မှတထပ်တည်းပဲစားတယ်မနေ့ပိုင်းတထပ်ပဲစားတယ်ဗျာတထပ်တည်းစားခြင်းကြောင့် ငါထိုင်ထားလဲပေါ်ပါတယ်တဲ့အားလဲရှိတယ်ယောဂလဲနေတယ်တဲ့မင်းတို့လဲတစ်ဆက်တည်းစားကြလို့ဆိုဘယ်ကမလဲမနေ့လဲစားတယ်နေ့လဲစားတယ်မလေးနော် breakfast ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ lunch lunch နဲ့ breakfast ရမှာ brunch လုပ်လိုက်ပြန်စားချိန်တောက်ချိန်တွေကိုတိုးတိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးတနေ့ကုန်ပါးစပ်နဲ့အစာမပြတ်တော့အဲ့တော့လူကြီးတွေအားတစ်ခါလဲ ဖောင်းကားဆောင်မောင်မောင်ကြီးတွေဖြစ်လာကြဖောင်းကားနေအောင်စားအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေလည်းပေါ်ကုန်တာပေါ့စုကျင်တဲ့နေရာစုအဲ့ဒီကနေယောဂဖြစ်စေကံပြဒီလိုနဲ့လုံးလက်ခတ်ပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်မို့အစားအသောက်ကိုမစင်ကျင်မဲနဲ့စားခြင်းဟာလည်းပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေခုလက်ရှိဘဝမှာပဲတဲ့ဒုက္ခံဝေရတိ ဆင်းရဲနေရမယ်တဲ့တာဝိခတံပင်မဆင်းရဲလိမ့်မယ်တာဥပါယတံစိတ်ပူနေရလိမ့်မယ်တာပရိလဟံပူလောင်ဒုက္ခရရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဘဝမှာတယ်ပဲအဲ့တော့ဒီဘဝတွင်ပူရတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကာယတပေရဒုက္ခတိပါဋိကင်္ခာသေသွားရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံမျောလင့်နေရတော့မှာပဲမျောလင့်ရတော့မှာပဲရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော် ရောက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပါတိကင်က expected လို့သုံးတဲ့သဘောနော်မကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုမျှော်လင့်ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဖြစ်နိုင် ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကမကောင်းတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုသိမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲ ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဘဝချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနေထိုင်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းရသူတိဘုံရောက်ဖို့ရမျှော်လင့်ရမယ်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒုက္ခဝိဟာရတုတ်နဲ့ဒုက္ခဝိဟာရတုတ်တုတ်ကလေးကတူတူလေးပဲဒီတရားနှစ်ပါးပဲအဲ့တော့အချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်နှမျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယေတုအခုဒ္ဒဓွာရတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတွေပေါ့မထိန်ချုပ်ဘူးအကုသိုလ်တွေဒီတိုင်းလွတ်ထားတယ်ဘောဇနေအမေနိဒာအစားအသောက်မဆင်ခြင်ဘူးဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခဝိရဒတို့ဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယဆိုရင်အိန္ဒြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်ရမယ် ဘောဇနီမတ္တိညုတာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဟောဒီနှစ်ခုကဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကိုချင်းတရားနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကိုချင်းတရားနှစ်ခုဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဝိဆာစရဏတမ္ပန်နောရဲမဲ့ဘောဇနီမတ္တိညုတာစပါးအဲ့ဒီစရဏဝိဆာစရဏမှာစရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ အစားအသောက်ဆင်ញင်စားတော့ခြင်းဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ဖျားဟောတာပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်လိုဟာတောင်ရနိုင်သေးတာပညာတတ်ကြောင်းတရားလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ချမ်းသာကြောင်းတရားလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့လူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းတရားလို့ဒီဟာတစ်ခုတည်းကဘလောက်တန်မိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုရဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေတရားမှတ်သားနာယူထားပြီးတော့နေ့စဉ်တဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့ဒီ စိတ်ကိုဣန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့အစာအစာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာနော်ဆင်ញင်ပြီးတော့စားနိုင်ဖို့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကိုကျင့်တရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားတွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမှာသက် စိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ညင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေသံကျွင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထာဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနုသည် ဖုံးလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ သူကန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း